おいくだらねえ髪の毛の話なんか後にしなここいつ今やばいことを髪型のことを俺の髪の毛がどうしたとこらやばいよあいつ私知らないからねジョースケは頭をけなされるのが一番嫌いなんだからね突っ張りをやった時と同じだおい町なジョースケ何もてめえをけなしたわけじゃ つ来る